жарят. Ты какашка. Ты какашка. Попытка номер два, чувак. Да! Я прошел! Я снимал? Yes! что ты не крикнул? Yes! Фу, диди, Можете грацануть меня в комментариях. И кто не видел награду за Демон Гаунтлет, вот смотрите. Е, паукаев Найс. Nice. Наконец-то эти сраные два дня я проходил этот Даунский демон гаунтлет. Ге-ге, просто GG. GG, всем пока.